Усім привіт! Сьогодні пропоную вашій увазі огляд на страйк водіїв вантажівок у Південній Кореї. Це там, де економічне диво, перемога ринку та інші блага цивілізованого світу. Починаємо. 7 червня 2022 року профспілка далекобійників Солідарність вантажоперевізників оголосила безстроковий страйк із вимогами підвищення тарифів на перевезення, соціальних гарантій, скасування закінчення дії та розширення системи безпечних тарифів СБТ, що має охопити всі види вантажів і вантажівок. Поки що вона поширюється тільки на контейнерні перевезення та цемент. Мета системи це запобігання небезпечному водінню і гарантії мінімальної ставки фрахту для водіїв, щоб вони не перевищували швидкість заради термінів поставки і не піддавалися перевтому. Забігаючи наперед, скажу, що вантажовласники виступили за припинення дії СБТ, вважаючи це важким для них фінансовим тягарем. Основним же каталізатором ухвалення рішення про початок страйку став означало, що місячне зниження доходів далекобійників приблизно на 2 мільйони вон через зростання цін на пальне і незмінність фрахтових ставок. Восьмигодинні переговори між представниками профспілки та Міністерством землі, інфраструктури та транспорту, що передували страйку, ні до чого не привели. В перший день у страйку взяли участь 8200 осіб, що майже одразу паралізувало перевезення цементу по всій країні і перебої поставок соджу. Обсяги відвантажень у торгових точках цього популярного алкогольного напою скоротилися на 60%. 9 червня страйк почав загрожувати вже цілим промисловим галузям: будівництву, виробництво електроніки, судно і автомобілебудуванню, металургії. Близько 150 тисяч тонн сталі, прокату та іншої металургійної продукції не було відвантажено із заводів POSCO, найбільший виробник сталі в країні, і Hyundai Steel у Пхохані, Кваньяні, Танджині, Інчхоні, Сунчхоні та Ульсані. 10 червня ввезення і вивезення контейнерів з порту Пусан впало вдвічі, а на заводі Hyundai в Ульсані було повністю зупинено виробництво через відсутність запчастин. Цього ж дня президент Юн Сок Йоль виступив із заявою, що уряд не втручатиметься в переговори, оскільки це може перешкодити створенню умов вирішення протиріч між сторонами. До п'ятого дня страйку поліція заарештувала 43 протестувальники за ймовірне перешкоджання роботі тих, хто не страйкує, і за іншими звинуваченнями. Паралельно почалися раніше зірвані правлячою партією Сила народу переговори про вспілки і Міністерства землі, інфраструктури та транспорту. До 13 червня страйк спричинив масштабні збої в логістичних ланцюгах. Основні галузі промисловості за минулий час зазнали втрату у виробництві та експорті на суму 1,6 трильйона вон. А президент Юн доручив своїм старшим секретарям знайти рішення проблеми. Тим часом Поско призупинив роботу всіх чотирьох заводів з виробництва катанки і холоднокатаної сталі через переповненість складів зберігання. Готову продукцію складали на прилеглих пустирях. Корейська асоціація нафтохімічної промисловості заявила, що середньодобові поставки в галузі впали на 90%, і деякі нафтохімічні компанії, можливо, будуть змушені зупинити роботи своїх заводів, якщо страйк продовжить. 14 червня прем'єр-міністр Хан Док Су виступив із закликом припинити страйк. Вантажовідправники також закликали страйкарів припинити страйк і відновити переговори, посилаючись на те, що в разі тривалих перебоїв у постачанні порівнянні основний тягар понесуть дрібні торговці. День був насиченим як у плані звернень, так і переговорів і пропозицій. Цього ж дня профспілка вирішила таки припинити страйки після досягнення угод з урядом, який, як ми пам'ятаємо, втручатися не збирався. Домовленості включали в себе продовження дії системи безпечних тарифів та її розширення на інші види вантажів, а також розгляд можливості збільшення субсидій на паливо з урахуванням зростання світових цін на нафту. Крім того, ніхто зі страйкарів не зазнав кримінального переслідування за участь у страйку, крім 43 вище зазначених. Хоча могли б 26 травня 2022 року Конституційний суд виніс рішення на користь кримінального законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність для працівників, які проводять незаконні страйки на тій підставі, що вони перешкоджають бізнесу. Невелика передісторія. 18 тимчасових робітників на заводі Hyundai Motor Company в Чонджоу відмовилися виходити на роботу у вихідні дні і влаштували страйк після рішення фірми їх звільнити. Суд постановив, що відмова в масовому порядку працювати у вихідні дні являє собою застосування сили і підпадає під дію закону про перешкоджання бізнесу. Стаття 1 пункту 314 закону передбачає тюремне ув'язнення терміном до 5 років або штраф у розмірі розмірі 15 мільйонів вон для тих, хто перешкоджає бізнесу інших осіб за допомогою сили. Також Конституційний суд постановив, що стаття не утискає права працівників на колективні дії, а лише криміналізує непередбачувану колективну відмову від роботи, яка спричинає серйозну плутанину та велику шкоду роботодавцям. Яким був вирок саме для цих 18 осіб, мені з'ясувати не вдалося, але сам факт існування такого закону вже говорить багато про що. Отже, що в сухому залишку? Та особливо й нічого то. Залишилися старі поблажки і пообіцяли продумати над додатковими вимогами, та здебільшого ніхто не загримів у в'язницю і не отримав непомірного штрафу. Приблизно так виглядає економічне диво по південно-корейськи. І в цій країні нічого не виходить домогтися повністю і на тривалий період часу. А все тому, що не окрема компанія погана або дядько, який її очолює, а система загалом призводить до таких наслідків. Знайте, що страйк треба сприймати не як засіб вирішення проблеми, а лише як один з кроків. Інакше всі зусилля марні, а досягнення тимчасові. Цікавтесь, аналізуйте, дійте. Дякую за увагу. Почуємось.